حصريا على قناة المنشد محمد المقري يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم مرحبا ويا هلا فيكم انتمنا واحنا فيكم بالمحبة نحييكم يا هلا ويا هلا مرحبا ويا هلا فيكم منا واحنا فيكم بالمحبة نحييكم يا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا